жалған дипломдар әшкерленген болса да қанша рет қылмыстық іс қозғалғанымен нәтижесі сол күйі жабылып жатыр жалған дипломмен басшы орында әл отыр әрине бұған қатысты адамдар бар шатыр дегендей осы видеоны соңына дейін көріңіздер сонда шатырдың кім екенін түсінесіздер ендеше бастайық эфирде қазақ кезет YouTube арнасы және жүргізушісі мен абзал ғаппас ассалаумағалейкум армысыздар құрметті қазақ елі шындық жоқ жерде сұмдық көп демекші жалған диплом қанша рет дәлелденсе де сот жоқ немесе соттың құрамы жоқ болып шығады және де әшкерленген сайын қылмыс өршіп жатыр айтқандай жақында осы жалған дипломға қатысты қазақстан ұлттық арнасынан сюжет өтті төлеби ауданы білім бөлімінің басшысы роза аманованың берген жауабы былай менің бұл мәселе бойынша Э, бірнеше сот отырысы болып қазіргі таңда шешімі шыққан апелляциялық соттың шешімдерінің барлығына сәйкес мен толық ақта маған қатысты толық ақтау үкімі шыққан дипломдарымның ешқандай да жалған еместігі дәлелденген сонда әлгі дипломның жалған екенін растайтын анықтаманы жоққа шығарып отырғаны заңсыз сотқа өтіп кеткен істі соттан қайтарған прокурор ол қпк ның үш жүз жиырма бабыменен аудан сотының төрағасы сөйтші барып қайтарған неге істі бұл 27 жетінші апрельде болған екен істі қайтарған себебі іс шектелген яғни құқықтары шектелген мына азаматтар шағын яғни әмпей жәпе өткен сот ана істі қайтырында деген прокурормен менің күдігімше мен сөйлемелі күдіктерің құқым құқығым бар аужырасып кеткен бүгінгі таңда осы іске қатысты сот процесі әлі жүріп жатыр іспен айналысып жатқан судья қожанов Бесебай, қазақстан республикасы президентінің жарлығымен 2016 жылы шардара аудандық сотының төрағалық қызметінен босатылып төле аудандық сотына тағайындалған болатын өз ісіне жауапты әрі тәжірибелі маман деуге болады құрметті ағайын біздің елде сенім артар сот адал қорғаушы қысқасы әділ шешім қабылдай алатын заң қызметкерлері бар ма мүмкіндік болса төменде пікір қалдырыңыздар үнемі әділдік іздеп заржылап жүрген халық күннен күнге көбейіп жатыр жалпы бізде сондай адамдар бар ма жоқ па жоқтың қасы дер едім өйткені бізде заң жоқ бұны, бұны әкімге бұны прокурорға айт ештеңе өзгермейді бұны әдемге айту керек қазақстанда заң жоқ сәлеметсіз ба қалайсыз мінекей бұл біздің судья қожанов мырза адвокат ә, ташқұловпен бірге обед ішеді сауран кафесінде мінекей осындай непроцессуальный контакт болады бізде осындай непроцессуальный контакт бізде мінекей судья адвокат ташқұловпен осы жерде үнемі әбет ішеді төле би ауданы сұлтан рабат елді мекенінде орналасқан ұлан кафесі 16 шілде түскі ас кезі өздеріңіз көріп отырғандай төле би аудандық сотының судьясы қожанов бейсебай мен роза аманованың адвокаты ташқұлов берік аталған кафеде үнемі кездесіп сұхбаттасып тұрады екен яғни бұл жерде процессуалдық емес байланыс процессуалдық емес байланыс дегеніміз аты айтып тұрғандай бұл сот процесінен тыс тараптардың кездесуі осы жерде күдік пайда болады судья мен адвокат неліктен сот процесінен тыс жасырын түрде кездесіп жүр мұндай іс әрекеттен кім де болса күдіктенеді қазақстан республикасының заңнамасында процессуалдық емес байланыс ұғымын процеске қатысушы адамдармен олардың өкілдерімен прокурормен адвокатпен процессуалдық және басқа заңнамада көзделген кез келген қатынас ретінде түсіндіріледі қарапайым сөзбен айтқанда олардың бұл әрекеттері тәртіптік теріс қылық деп танылады төле аудандық сотының судьясы қожанов бүгінгі таңда төле аудандық білім бөлімінің басшысы роза аманованың жалған дипломы бойынша істі қарап жатыр аманованың соты қайта қайта кейінге шегеру үстінде Қортындыға келсек айғақ бар өздеріңіз көргендей сен мартқан судьямыздың әрекетін қалай бағалай аламыз осыдан кейін бұл судьяға қалай сенеміз құрметті судья Бесебай мырза өз ісіңізді адал жасаңыз әділ шешім қабылдаңыз адамгершіліктен айырмаған боларсыз жаман адам құлқымның қара қабы жақсы адам адалдықтың алтын тағы дейді қу құлқынды ойлаумен талайлар жазасын алып та жатыр кезегі келмеске кім кепіл сот қорғаушымен ауыз жаласса олардан не үміт не қайыр дұшпаның көзге мақтар арамдығын ішке сақтар деген бар бүгінгі сыбайластық ертеңгі өкінішке айналмасын өз ісімізге адал болайық ағайын амандықта жүздескенше